CAD açısının ölçüsünü bulunuz. CAD işte tam burada gördüğünüz açı. Buna biz x diyelim, habire CAD demek zorunda ya da yazmak zorunda kalmayız. Burada bize tabii diğer açıların ölçüleri de verilmiş ve soruyu çözmek için tabii ki bu değerlere de ihtiyacımız olacak. Bunlar neymiş? 50 derece, 45 derece ve 37 derece. Eğer birbirine komşu olan tüm bu açıların dışındaki kenara bakarsanız, bunun bir doğru oluşturduğunu göreceksiniz. Yani bu gösterdiğim açı 180 dereceye eşit olmalı. Bu da demek oluyor ki bu küçük açıların hepsini topladığımızda sonuç 180 derece olmalı. Aslında bu problemi çözmemiz için de ihtiyacımız olan tek şey bunu görebilmekti. Çünkü elimizdeki denklemde, şöyle yazalım, x artı 50 artı 45 artı 37 var. Ve bu toplamın sonucu 180 dereceye eşit olacak. Şimdi hesaplayalım. 50 artı 45, 95. 95 artı 37 de 132 yapar. Yani tüm bunların toplamı 132 ise 132'yi her iki taraftan da çıkarabiliriz. Sol tarafta sadece x kaldı, sağ tarafta da 180 eksi 132 eşittir 48 ve aradığımız cevabı bulduk. x açısının yani CAD açısının değeri 48 dereceymiş.